روایتی از تاریکی یک بازی یک نفره بازی به همراه موسیقی متن در کرانه آسمان شب که عشق را در زندگی تو